Dans le monde de la mobilité électrique, les wheelers sont considérés comme particulièrement talentueux. À Strasbourg, une équipe de Belges qui enquête sur les wheelers d'Alsace sont membres d'une unité d'élite appelée Belgium Wheelers. Voici leur histoire. les Belges sont arrivés, des Parisiens sont arrivés, les Lorrains sont arrivés. Je vous propose de faire un tour d'horizon de l'ensemble des participants. Et ensuite, on démarre la première nocturne, donc la première boucle qui se situera au sud de Strasbourg. Allez, c'est parti Hello les amis alsaciens, on est trop contents d'être là. Merci de nous accueillir. Alors j'ai entendu qu'apparemment il y a des propositions de défoncer au lit. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Oh, on va voir les conneries de ce soir, hein. qu'est-ce que je vais casser, attention Qui va me défoncer Qui va te défoncer euh, C'est une soirée à thème ou... Ah, je suis pas chaud, je suis pas chaud pour ça. Ah ouais, apparemment, ouais. Ouais. <laughs> Euh, ça va, quand tu peux pas, euh, tout est bien, c'est cool. Hello. Où est-ce qu'on mange Salut, salut. Hallo, ist wieder schön bei euch zu sein. Ich habe einen deutschen Kollegen noch mitgebracht, den Henrik. Ja, hi, ich bin der bin auch dabei. Vielen Dank. Salut à tous. Optez pour la roue. C'est pas possible d'oublier quand même son garde-boue. Alors qu'on l'a dans la voiture, on l'a adapté. Euh... Oh. <laughs> Voilà, oui, j'avais quelque chose à dire. Oui, bonjour, bonsoir. J'adore Strasbourg, merci pour la balade. Bah, il s'est raté, il s'est raté, les gens ils frappent quand même. Euh, on va faire une petite balade nocturne avec euh, plein de nouveaux copains. On va s'éclater. Vive les oui <laughs> Ah non, non, il faut le dire, c'est quoi ça C'est tout, moi je veux savoir, C'est dégueulasse photos de la France Des photos de l'Allemagne En France ou en Allemagne Je sais plus où on est, moi, je suis perdu. Je viens de Belgique, s'il vous plaît. Euh, le billet de train, c'est pas bon. On des photos tout ce qui est beau. En Allemagne, avant qu'on retourne en France. Alors, c'est bien l'Allemagne Franchement, je veux trouver en France. En Alsace. il n'y a pas d'escalier. Ouais, c'est l'Allemagne, c'est comme ça. C'est pas fait pour les huileurs en Allemagne. non, mais quand c'est des idées pourries avec des trottoirs, c'est Yannick. Merci Yannick pour cette belle idée. Eh, les, les donnent de grandes émotions. La preuve, regardez le monsieur, il a pas su se contenir. Ça, hein Un Tom ça Un petit poussin Un peu roué? <laughs> Ok, et voilà, nous revoilà maintenant au bout du troisième jour avec l'ami Jegus. Ouais, ça, c'est une fois un bon week-end. Hein. Filme-moi ce ciel bleu. il pleut pas. C'est ça qui est bon. Christophe, je viens d'Avignon. Et donc, tu, es venu parce que tu as vu un, événement Facebook comme ça. Exactement. C'est énorme. Non, mais ça, je trouve ça énorme. Bah, merci d'être là. On a aussi des Parisiens. Bonjour, qui es-tu Bonjour. De Paris. Non, de, ah, l'Essonne. Ouais, ça fait mieux de Paris. Pourquoi tu nous casses comme ça là C'est les, paysans de, la capitale, c'est <laughs> Paris 16ème, avenue Victor Hugo, 16ème. Pareil, je suis le frère. Je suis Paris 16 Salut, euh, Wheeler Diabolique. Euh, salut tout le monde. On est parti On est parti Bon, bah aujourd'hui, on va dans mon village d'enfance, dans mon coin où j'ai grandi. C'est something interesting. d'intéressant. do you want to have sex with me? <laughs> non, non, non, non, non, non, non. Nederlanders, Wij komen naar Strasbourg eh, Strasbourg om mee te rijden Dallas Quillers. Voilà, merci. Merci beaucoup d'être là. <laughs> Bonjour, mon nom c'est Michel. Et je suis très ravi d'être ici à Strasbourg avec vous. Et luxembourgeois bah, les protégé et en plaga et c'est roule ma poule. pas trop sauvages, les Belges Non, ça va, ils sont gentils, hein Allez, c'est une fois. <laughs> juste une fois. Hein. Ça, commence, bien bien, une Bien. on a le soleil, franchement. Hein. Allez, c'est bon, ça. Nous voilà à Molsheim avec les 25 participants, direction le Cheval Blanc, petit restaurant gastronomique local. Bon, oh, salut, c'est Adrien des Villers d'Alsace. Euh, bon, moi je vais aller bosser avec le préfet et la police municipale. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Alcool, alcool tout Alcool Deux coques, coques. voilà, euh, chef du Cheval Blanc, euh, vous êtes les bienvenus à manger au Cheval Blanc, c'est un endroit sympa. Vous êtes toujours bien servi et vous repartirez toujours avec le sourire. Et c'est Wheeler Friendly. C'était brûlant Hop là guys, ça roule ma poule. Ah maintenant, je voudrais bien savoir pourquoi vous les Chinois vous faites comme ça. Bah oui, quoi. Ah, moi, je suis pas chinois. Il y a une signification pour ça. En fait, les, les Thaïs ou les là ou ce que tu veux, on fait comme ça. ça représente un bouquet de fleurs en fait. Ah bah ouais, c'est Comme un truc de lotus, tu vois. Ah, genre, c'est sûr pour toi. C'était toi qui, qui m'a demandé un dicton ce matin Ouais. Ouais, j'en ai un. C'était quoi ton dicton que tu sorti Non, j'en ai un, j'en ai un, Non, non, en fait, dans ma culture, on dit il vaut mieux avoir une poignée de merde dans la main qu'avoir un, une poignée de paix, tu vois. Pour moi, t'as quelque chose. <laughs> Écoutez, là, on va à la boulangerie, je vais acheter une pâtisserie. <laughs> Allez, allons-y Allons-y, let's go, les amis Qu'est-ce que vous voulez faire ici On vient goûter à les spécialités du coin. Le je sais pas quoi là, Skourof. Le quoi le Skourof <laughs> Joe, Qu'est-ce que tu as acheté là Alors, On va à la boulangerie locale. Nous avons pris un Google Un euh, Google. à, Google. C'est une brioche. Là, ah, j'avais, là, j'ai pris euh, une mamelle. Mamelle. Mamelle. Une mamelle. Ouais, c'est ça. Une mamelle là. Mamelle la dure. Donc c'est un gâteau de la Saint-Patrick. Euh, si tu sais pas c'est quoi, regarde sur Google. Lass mich nicht wahr! Et aujourd'hui, nous avons parmi nous un compétiteur qui a décidé de prendre une tarte flambée à volonté. On va voir avec lui combien de tartes il estime euh, être capable d'ingurgiter. Allez, c'est maintenant. Euh, tu es capable de... Là, tu estimes à combien de flammes cuches que tu serais capable Je les ai pas vu mais je vais te battre 4. 4 Ouais, minimum. 4. Je pense qu'il est capable de manger plus de 4 flammes que Ouais, euh. Euh, c'est costaud alors. Hein. C'est un, ouais, une et demie, hein, généralement. Hein. Ah, alors on commence avec laquelle, monsieur la... Ah, donc, je... Comment tu la trouves Eh ben écoute, très chaude, mais euh, très bonne. <laughs> c'est dommage qu'elle est vraiment chaude parce que moi je mange très très vite, tu vois, et je l'aurais fini, je pense, en moins d'une minute. Je te dis, je vais finir ton record là. Euh, c'est ta deuxième euh, flamme là, là Ouais, je me sens très bien pour euh, continuer. Donc c'est parti pour établir le record. Bah écoute, on va essayer. C'est combien le record 4. qui la ah troisième flamme kush. Ça va, franchement ça va, je peux continuer tranquillement. Euh, c'est dommage, clair, net et précis, je vais réussir. Il fait du pâté ou euh, <laughs> Ah, il y a trop de crème fraîche, donc du coup. Euh... un peu de Nous sommes actuellement à la troisième euh, flamme. Oh, oh, oh, j'ai laissé, laissé de la place sur ce côté-là. <laughs> Maman est contente. Ça, c'est une bonne bouchée. Nous sommes actuellement à la quatrième euh, flamme Comment tu sens je me sens plutôt bien pour le quatrième round. Euh, je sens vachement le rock là, il est très très fort, très présent. Mais c'est pas grave, je vais l'enfiler, je vais euh, tout manger. Comme ça, voilà. <laughs> je mange le bout de bois. <laughs> C'est dégoûtant. Je pense qu'il a jamais... Joyeux anniversaire bah, Ça va ça dans ça va. Ben, je, je, trouve, je remarque un point, c'est que euh, l'épaisseur de la fameuse cache a légèrement augmenté. Hein. Ouais, c'est vrai. On va pas se mentir qu'il y a une, 2-3 couches de, de crème fraîche là. Arrête de gagner du temps <laughs> Vous voulez que je vomisse hein Bah oui Bah oui, vous le problème <laughs> Allez, c'est parti. Oh là là Qu'est-ce qu'elle est forte la pizza Voilà, oh la flamme je pardon. <laughs> Allez, je peux le faire C'est bizarre, ça s'approche de sa bouche et puis ça fait... tout ça va pas rentrer. Là, t'es pas bien, là. de l'eau, de l'eau, de Eh, mes assistants, là, mes assistants, s'il vous plaît. Je lui demande direct pour la sixième ou on attend un petit peu C'est de la faire au Nutella, la dernière. Ah bon <laughs> bah, J'ai l'impression mon, mon moi d'intérieur ne veut plus de fameux même pêche. Mais t'as la volonté, l'esprit est plus fort que la matière. Ça passe encore, ils sont Ça passe, mais c'est vrai que la crème est légèrement consistante. on va changer de méthodologie. Hein. Voilà. Alors. Voilà. Mais j'ai même pas fini ce que j'ai dans la bouche C'est pas grave. Allez, on ouvre la bouche. Oh. Voilà, c'est bien. Voilà. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Aval. avale. Tu dois arrêter de mettre là, tu avales. C'est la crème fraîche. C'est pas grave. Elle me dit non, je veux pas descendre, je veux rester là. Mais non, non, il faut. Tu sais comment on avale encore. Oui. C'est du cinéma. Ah, il y a un cinéma ici On y va Allez, <laughs> on ouvre la bouche On ouvre la bouche Par contre, si tu veux mieux on peut plus revenir ici. <laughs> Elle est énorme, putain. <laughs> Ah. voilà, donc c'était vraiment immangeable, mais vraiment. ça c'est la femme ça Un échec direct Je voudrais dire un message à tout le monde s'il vous plaît. Donc euh, ça a été peur de euh, organisé par les peur d'Alsace. Donc la flamme Ce mec dit que c'est un mec il a peur de ça. Je n'ai jamais mangé de flamme-coche. Et grâce à Yannick, j'ai mangé de la flamme-coche. Cependant, maintenant, maintenant, je ne mangerai plus jamais de ma vie de flamme-coche. Merci à tous, c'était euh, super. J'ai passé euh, trois jours avec vous, c'était vraiment formidable, de Metz jusqu'à ici. Donc euh, voilà, merci à tous pour cette bonne humeur et merci au Willard d'Alsace d'avoir organisé cet événement qui était super. Donc merci à, toute l'équipe et je vous dis à très bientôt. de l'ambiance Ouais Il y a de l'ambiance ou quoi Ouais C'est de la torture Pourquoi tu fais ça <laughs> C'est quoi, quoi ça C'est quoi C'est quoi ça Quelle misère que el miser! Que el miser! <laughs>